ಸಾಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಇದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ ಶೌಚಾಲಯವಿದೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಶೌಚಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಇದು ಶಾಲೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೊಠಡಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯವಾಗಿದೆ ಈ ಕೊಠಡಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿವೆ ಈ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾ ಅನಂತರ ಬಿಸಿ ನಾನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಬಿಸಿ ಊಟ ಸೇವನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೆಪಿಎ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿವೆ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನದಿ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತಡೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಾರಾಯಣಪುರ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಈಗ ಕೋಸಿ ನದಿ ಈ ಕೋಸಿ ನದಿಯು ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇದು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಾಣ್ತೈತಾ diamond the triangle. Now students, this scene, they have created this scene for you to understand what the dialogue is. I have taken a little, few details from your lesson. You remember your lesson, the bird of happiness? Yes, Yeah, sure you all do. So there, what happened in that lesson, students? ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂತ ಹೇಮಾವತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವರು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ but in case smart class basis ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಆಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ dear children students we learn the poem the blind boy written by Colley Cibber this poem is for memorisation now I recite this poem with Today we learn the poem The Blind Boy written by Holly Sieber. This poem is for memorization. Now we recite the poem with rhythm. Karnataka public ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಉಪ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಶಾಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಯಿತು ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಈ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ computer projector video class online class ಇವೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಷನೂ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ